Şimdi e, rüzgar ve su türbinleri için dinamo nasıl yapılır? Onu e, birlikte öğreneceğiz. E, öğrendikten sonra yapabilen arkadaşlar olursa yapabilir, yapamayan arkadaşlar olursa parasını bastırır alır. Bu işler böyle. Şemle girip şemle çıkarttık. Bu iş bitti. Bu hurda artık. Attık oraya. Şimdi sıra geldi şu dış katmanı çıkartma. Onu da çıkarttıktan sonra dinamomuzun nasıl yapıldığını ve kaç amper ürettiğini birlikte göreceğiz. Şimdi bu çemberi buradan yani dış çemberdeki kalan alüminyum katmanı da çıkartacağız. Tamamen bize lazım olan çember kısmı kalacak. Yani mıknatıslı bölüm kalmış olacak. Evet, şimdi İstemiş olduğumuz bölüm bu. Tamamen lazım olan bölüm. Şimdi bunun içerisine bir miktar su almış, oksidasyon yapmış. Onu da temizleyeceğiz. Bu e, mıknatıslar tamamen neodyum mıknatıslıdır ve tamamı 56 adet mıknatıs bulunmaktadır içerisinde. Bu 56 adet mıknatıs bize daha düşük devirde daha yüksek enerji kazancı vermektedir. tamamen temizlendi. Bitti görüldüğü gibi. Şimdi sıra geldi asıl konuma. Elektrikli bisiklet tekerini veya diğer adıyla işte dinamo yapabilmek için önce bunun üzerine ne kadar bobinaj sargısı varsa hepsini sökmemiz gerekiyor. Bu bobinaj sargısını söktükten sonra tekrar yeniden daha düşük devirde daha yüksek enerji alabilmek için daha farklı bir bobinaj sarım sistemine ihtiyacımız var. Sebebine gelince şimdi birisi motor olarak tasarlanmış, motor olarak tasarlanan e, sistemlerde o enerji üretmez. Ürete, üretir fakat e, sadece dörtte biri kadar bir enerji üretir. Biz ise dörtte dört yani tamamını almak istiyoruz burada. Dolayısıyla da biz dinamo yapmamız gerekiyor. Yani jeneratör dinaması yapmamız gerekiyor. Hiç verim kaybı olmadan tamamını, yani bütün enerjiyi olduğu gibi almamız gerekiyor. Şimdi e, bu yapmış olduğumuz dinamodan saatlik değeri 80 amper. Şey pardon özür. Anlık değeri 80 amper, saatlik değeri 190 amper enerji alacağız. Şimdi enerji almadan önce ben size şöyle basit olarak bir şey tarif edeyim. Yapmış olduğumuz dinamonun bobinaj kalınlığı her sargı için 2,5 milimetre. Her sargı için. 1, 2, 2,5 mm. Kumpasta e, bakabilirsiniz. Kalınlık ölçer yani kumpas. 2,5 milimetredir. Biz bunda 3 ayrı bölüm sargısı yapacağız. Yani hem monofaze hem trifazı. Ee, 3 çarpı 2,5 dediğimiz zaman toplam 7,5 milimetre kalınlığında bir bobinaj sargımız olacak. Bu 7,5 milimetrelik bobinaj kalınlığındaki sargımız bize anlık değeri 80 amperlik bir enerji verecek. Tabi bu vermiş olduğu enerji sadece 200 devirde. 200 devirin üzerinde olmayacak. İstemiş olduğumuz enerji. E, bu da bize rüzgar ve su türbinlerinde e, daha yüksek enerjili bir dinamo sağlamış olacaktır. Şimdi bu dinamoları biz alternatörlerle kıyasladığımız zaman alternatörlerde yüzde %60 oranında verim kaybı vardır. Dinamolarda verim kaybı sadece yüzde beş ile sınırlıdır. Sebebine gelince şimdi alternatörler elektrik üretebilmesi için önce e, enerji vermeniz gerekiyor. Yani ikaz enerjisi. Bu ikaz enerjisini aldıktan sonra iç sargıda elektromanyetik alan oluşur. Yani biz buna ilk adıyla elektromıknatıslanma diyoruz. Elektromıknatıslanma olduktan sonra ancak enerji üretmeye başlar ve alternatörlerin minimum e, enerji üretme devir sayısı 1500'dür. 1500'den başlar 2500 devirle 1500 devir arasında alternatörlerin yapısına göre enerji üretimi vardır. Bizimkisi ise sadece 200 devir. Yani e, şöyle bir şey söyleyeyim. Türkiye'de, özellikle Türkiye'de rüzgar katsayımız çok düşük. Çok düşük olduğu için e, düşük rüzgar katsayısında yüksek verimlilik kazanabileceğiniz daha düşük verimli dinamolara ihtiyaç duymaktayız. Şimdi arkadaşlar sarımımızı e, şöyle söyleyeyim ben size her kanala 36 tur gelecek şekilde sarım yapmanız gerekiyor. 36 turun altında olursa şayet tekrarlıyorum yine verim kaybına sebebiyet verecektir. Yani istemiş olduğumuz enerjiyi asla alamayacağız. Hem volt olarak hem de amper katsayısı olarak. Evet arkadaşlar şu anda yapmış olduğumuz dinamomuz tamamen bitmiş hali. Bobin aç sargısı yapılmış. Tamamen bitmiş hali burada e, birleştirme kanalları. İstersek e, bunu trifazeye de çevirebiliriz. Ancak şu anda bunu monofaze çıkış olarak verdik. Burada gördüğünüz gibi e, maksimum çıkış kablomuz e, 10 milimetredir. E, aynı kablo şurada hemen e, gösterelim. E, bir saniye, bir saniye, bir saniye. Kablonun üzerinde yazı olması lazım. Kaç milimetre olduğuna dair. Her metrede olması lazım. Evet. Ee, şurada. Bilmiyorum kamera gösterebiliyor mu? Şurada 10 milimetre. Göründüğü gibi tetere cinsi kablodur. Yani tetere dediğimiz çok telli veya diğer adıyla enyaf kablodur bunun adı. 10 milimetre kalınlığında 10 milimetre kalınlığındaki bir kabloyu hesapladığınız zaman bu takriben 400 amperi sınırına kadar dayanıklı bir kablodur. Evet gördüğünüz gibi e, sargımız tamamen bitti. E, şimdi e, tekrar gerisin gerisine ilk başta videoda gösterdiğimiz gibi kapakları açarken şimdi tekrar gerisin gerisine yerleştiriyoruz ve kapaklarını kapattıktan sonra son halini artık size gösteriyorum. Tamamen bitmiş hali. Yani endüstriyel hali nasıl dönüştüğünü göreceğiz şu anda. Şimdi arkadaşlar öncelikle e, şöyle bir şey göstereyim ben size. İki çeşit dinamo üretiyorum. Bir, fren sistemli ve fren sistemi olmayan. Özellikle rüzgar türbinli sistemlerinde biz e, şu şekilde fren sistemli olarak yapıyoruz. Çünkü rüzgar sistemlerinde, rüzgar jeneratörlerinde kontrolsüz dönme olayı çok fazla oluyor. Çok fazla olduğu için de e, yapılan rüzgar jeneratörleri ekseriyet e, fazla vibrasyondan dolayı yani balanstan dolayı parçalanma ve dağılma ya sebebiyet vermektedir. Bunu önlemek için ise tamamen fren sistemli dinamoya ihtiyaçlarımız vardır. Dolayısıyla da yapmış olduğumuz fren sistemli dinamomuz budur. Şimdi ben size bu dinamonun nasıl e, elektrik ürettiğini birlikte göreceğiz. E, mengenemize sıkıştırıyoruz. sistemsiz e, bir dinamomuz. Buna ekseriyet su türbinleri için veriyoruz. Kuvvet aynı kuvvettir. Güç oranı aynıdır. Değişen hiçbir şey yok. Her ikisi de 190 amperlik dinamodur. Şimdi şu elimizde 12 voltluk e, bir lambamız var. Şimdi biz bu lambamızı bu e, yapmış olduğumuz dinamoyla yakacağız. Yani siz de buradan e, göreceksiniz ne kadar düşük enerjide ne kadar yüksek ener elektrik verdiğini. Yani düşük devirde yüksek elektrik verdiğini birlikte göreceğiz şu anda. Ya bu arada bu dinamonun e, içinden gelen kablo artıdır. Artı elektriktir. Dışından gelen ise eksi elektriktir. Şimdi gördüğünüz gibi bu lambamız e, Allah kahretsin ya. Çevirdiğim zaman gördüğünüz gibi hemen anında cevap veriyor. Yani çevirme hızımızı da elimizde veriyoruz. Eğer piyasada bunun değerinde bir dinamo bulabiliyorsanız hiç kaçırmayın alın. Bu direkt kendi imalatımızdır. Direkt kendimiz üretiyoruz bunu. Yani bu dinamoyu bizden başka hiçbir yerden bulma şansınız yok. Sıfırdır. Ve biz bunu üretip satıyoruz arkadaşlar. Ha, fiyat ne kadar derseniz şöyle söyleyeyim. Eee Anlık değer 60 amperlik var. Onun fiyatı 800 TL. Anlık değer 70 amper var. Onun fiyatı 900 TL. Anlık değer 80 amper, saatlik değer 190 amper olan fiyatı ise 1200 TL'dir. Bunlar frensiz fiyatlardır. Ayrıca frenli sistem fiyatları ise 200 fark atarak yukarı doğru çıkar. Yani nedir? 1200 lira olabilir. Normal dinamo. Eğer fren sistemini alırsanız isterseniz 1400 TL'dir fiyatımız. Gördüğünüz gibi aynı derecede şu anda e, isterseniz voltaj değerini hemen görelim. Voltaj değerini hemen görelim. Ölçü aletini doğru akıma çevirmiş vaziyette. Doğru akım üretiyoruz çünkü. Hemen e, göreceğiz. Ölçü aletimiz şurada. Bugün görebiliyor musun? Bakın bu kadar düşük devirde hemen anında 12 volta cevap veriyor zaten. Hemen bak. Gördüğünüz 12 voltun üzerine de çıkıyor yani bu kadar devirde. Evet arkadaşlar, dinamolarımız bunlar. Arzu edenlere veririz. Ee, kutup sayısını da söyleyeyim ben burada, tekrarlıyorum. Dinamolarımızın kutup sayısı 56'dır. 80 amper artı 80 amper anlık değer artı saatlik değer 190 amper olan dinamomuzun kutup sayısı 56'dır. 60 amperlik dinamomuzun kutup sayısı ise 41 kutuptur. 41 kutubun üzerinde değildir. Ee, bu şekilde tasarlıyoruz, üretiyoruz ve satıyoruz. Almak isteyen arkadaşlara hayırlı uğurlu olsun. Yurt içi veya yurt dışı fark etmez. Yurt dışına da gönderiyoruz.